dispertsio politika erabat bidegabea eta zentzugabea da. Gaur egun sekula baino zentzugabeagoa. Horregatik urtarrilaren amalauko manifestatian sala dezazun eskatzen dizut. Nik salatzen dut. Kartzelera joateko egiten den kilometro bakoitzaren ondorioz, preso senide zein lagunei eragiten zaian sufrimenduak, herri honetan oraindik ere sufritzen ari garela adierazten du. Ez ditugu kilometroak kotxez, trenez edo abioiez laburtu nahi. Gurekin behar ditugu bizirik eta etxean. Horregatik, ni ere urtarriaren amalauean Bilbon izango naiz. Nik ere, salatzen dut. Presoen giza eskubideen defensa, urtarriak amalau Bilbora. Fuera eskuzaz, fuera bengala. Bizikidetza errotzeko, pertsona guztien giza eskubide guztiak errespetatu behar dira. Por eso yo me sumo al llamamiento de Sare. Por eso yo estaré en la manifestación del próximo 14 de enero. Porque hay que respetar los derechos humanos de las personas presas y de sus familiares. Ni salatzen dut. Egin dezakedan gutxiena delako, salatzen dut, eta urtarriaren amalauan Bilbon salatuko dut. Langileak historia zehar eh, beti izan gara e, aitzindariak eh, eskubideak eskatzen. Horregatik ere eh, urtarrilaren amaloguan presoen eskubideen alde Bilbon egongo gara. Salatzen dut. Azen gora Sevilla.